Бля, там газел, сука! Тормози! Нет, нам надо еще выше спускаться. Нет проблем. Еще раз. Нет проблем. Давай! Почти получилось. Почти есть, почти есть, есть почти. Еще раз, еще раз. Еще раз. Давай пешком. Да, пожалуйста. Короче, нам надо поймать момент зеленый. Видел? Нормально было. Ну да. Ну а как, разве что рассчитать тайминг, когда это самое? Я просто Через встал, сколько секунд? Я просто встал на раму очень поздно. Ну я понимаю. Встал где-то здесь, наверное. Да. Зеленый. Бля, там встал, сука, блядь. Блядь, нормально он встал, сука. Не, хуйня. Назад? Да давай назад, все уже. Да. Да, я тебя понимаю, чувак. Вань, там зеленый, значит мы едем. Сегодня у нас пеший хот-лайн. Давай еще раз. еще дальше. Зеленый, погнали. Оп-оп-оп-оп. Давай еще раз. Это что? Я не понял. Вот эти зарубки что означают? Вот это? Да. Это и. А. Я думал, это сколько женщин у тебя было? <laughs> У меня ни одного, ни одного женщин не было, я 10 не не, давай вернемся назад, назад. Ладно. Вечер мешает, вечер. Ну да. себя, давай! Чувак! сука. Если Давай ты ждешь зеленого, то ты никогда не попадешь туда. Надо поймать момент. Давай еще раз. Осторожно. Бля, что они стали, сука? Бывает, таксист. Хуйня, хуйня, бля, вот пидор стоит, блядь. А поворачивай уже. Да, да. Я вижу, что таксист, бывает, что. Блядь. Блядь, как нашу встречку? Что Погнали в другую сторону посмотрим. Ну, погнали. Слушай, тут страшнее, чем там. <laughs> Да, да, да, очень даже. <laughs> Давай все-таки попробуем похуй. Давай вот сюда. Погнали. аккуратно. Да хуя машин. Бля, вообще шикарно. Давай вернемся назад. <laughs> Сосите хуй, блядь! Ой, блин! Погнали! Еще немного машины, с мощением будет прикольно. Я таки предлагаю стартовать посередине. Блять, это опасно, это пизда будет. Погнали, хоп. В середине так в середине. Вечер мешает, вечер. обратно, блядь, сука. Еще раз. Окей. Давай. Так, минута перерыв. Давай. Мне надо проверить, что там с этим солнцем. Давай. А, Погнали. Надеюсь, машин не будет. Вроде норм. Стреляй! Давай красный, давай красный, давай красный, давай красный. Есть! phải А ты осторожнее, чем я думал. Блять, да. Еще раз. Погнали сразу. Давай. Вот, там дофига машин. Job, job, job, job, job, job. А, есть. Лучше? лучше не бывает. А. Да, я кое-что расскажу. Твою мать! Саня, это все для тебя, родной, родной мой. Это было жестко последнее. Мы да? чуть не поймали пешеходку. <laughs> Нормально, все. А, блин. вообще. Ну. А, вообще кайф.